So, hallo. Nun, die Absatzstile in Scribus ähm, ist doch schon ein Thema, das äh, man äh, wissen sollte, wenn man Desktop-Publishing äh, Programme benutzt, Desktop-Publishing äh, macht. Ähm, ja. Gehen wir in den Story-Editor, Steuerung und Y und sehen hier keinen Stil könnten hier einen auswählen, es ist aber keiner vorhanden. Da klicken wir auf Stile bearbeiten und kommen nun hier in die Stilvorlagen. Hier können wir einen, äh, einen neuen erstellen, den nennen wir nun zum Beispiel Überschrift. Was ich vielleicht mal kurz erwähnen sollte, der Story Editor in Scribus ist meiner Meinung nach umfangreicher als der von InDesign und ich würde auch den Story Editor von Scribus eindeutig dem InDesigner äh, bevorzugen. Ja, nur mal so am Rande. Und nun, wobei die Stilvorlagen okay, äh, die Absatzstile, die sind in InDesigner wieder äh, umfangreicher, aber ja. Wie gesagt, der Story Editor ist wirklich sehr gut gelungen. Und nun hier Zeichen, wählen wir unsere Schrift aus, der Standardfall Ubuntu, aber wir wollen eine Überschrift. Auf jeden Fall mal ein größerer Text. Dann wollen wir hier einen Bold, einen Underlined. Ähm, wir wollen einen größeren Abstand zwischen den Zeichen. Ah, so wirkt das Ganze auch wieder größer. Okay, dann machen wir vielleicht noch einen neuen. Das bei den nennen wir dann in dem Fall zum Beispiel normal. Ubuntu. Okay, Ubuntu. Und gehe da jetzt einfach mal auf OK. Ähm, jetzt schreiben wir einen kleinen Text. Ähm, schreibt er jetzt nicht. Äh, ja. Ah, dann wir einfach mal einen Beispieltext hier, so ein German. Drei Absätze. Äh, gehen Story Editor und gehen wir jetzt hin einfach. Nehmen wir das jetzt einfach mal als Überschrift. Und hier können wir nun Stile halt anlegen, können hier auswählen, Überschrift ähm, normal. Normal. Okay, sorry. Normal. <clears throat> ähm, Änderungen übernehmen. Und fertig. können hier auch bessere Bearbeitungen durchführen. Äh, gehen wir mal rein in Story Editor. Stil bearbeiten. Und nun kommt der Trumpf. Ja, Mal schauen, was wir für eine schöne Schrift haben. Ich kenne jetzt hier die Standard nicht. Welche hier so bei Linux, äh, bei Ubuntu dabei sind. Das ist ein bisschen arisch klein. Das da scheinen chinesische Schriftzeichen zu sein. Klingt zumindest mal so. Um, okay, dann setzen wir einfach mal hier die Farbe auf. Um, ja. Wenn er jetzt mal arbeiten würde. überschaubar ist. Bearbeiten. Farbe. Aha, geht doch. Das Grün ist schön. Wir wählen hier Star aus. In einer übermäßig großen Schrift. Das soll bei ein normaler Text sein. Ich klicke auf OK. Auf OK. Ähm, verlasse den Story Editor und der Text wurde geändert. Das ist äh, hier im Desktop-Blushing, im Layouten, äh, der Hauptgrund, warum man solche äh, Stile äh, benutzen sollte. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, ich hoffe, ihr abonniert mich. Wenn nicht, auch nicht schlimm. danke.